मोजिला फायरफक्सको Spoken Tutorial मा स्वागत छ यो मा हामी सिक्नेछौं Extension वा एडन्स Extension इन्स्टल गर्न सिफारिस हरू। यहाँ हामी Ubuntu 10.04 मा फायरफक्स 7.0 प्रयोग गर्दै छौ। फायरफक्स ब्राउजर खोलौ। डिफल्टमा याहू Yahoo Homepage खुल्छ Extensions वा एडन्स के हो ले तपाईलाई यसो गर्न दिन्छ फायरफक्स ब्राउजरमा नयाँ विशेषताहरू थप्न हालका विशेषताहरू विस्तार गर्न आफ्नो प्राथमिकता अनुसारको फायरफक्स ब्राउजर कस्टमाइज गर्न एक्सटेन्सन फायरफक्स ब्राउजरको एउटा अंश हो अनि ब्राउजरको क्षमता बढाउँछ उदाहरणको लागि एक्सटेन्सन यसको लागि इन्स्टल गरिन्छ विज्ञापन वा पपअपहरू ब्लक गर्न जिन्सी वस्तुहरूको मूल्य तुलना गर्न र मौसमको अपडेटहरू प्रदर्शन गर्न grab and drag extension install गरौँ ग्राब एन्ड ड्रागले विभिन्न तरिकाले तपाईलाई वेब पेज स्क्रोल गर्न दिन्छ यो Adobe Acrobat को ग्राब एन्ड ड्राग फंक्सन जस्तै छ मेनु बारबाट टुल्स र एडन्समा मा क्लिक गरौँ एडन्स म्यानेजर ट्याब खुल्छ वैकल्पिक रूपमा तपाई कन्ट्रोल शिफ्ट र A कि साथ थिचेर पनि एडन्स म्यानेजर ट्याब खोल्न सक्नुहुन्छ एडन्स को लेफ्ट प्यानलले उपलब्ध विकल्पहरू देखाउँछ याद गरौँ डिफल्टमा गेट एडन्स विकल्प छानिएको छ दायाँ प्यानलले बायाँ प्यानलमा छानिएका विकल्पहरुको जानकारी देखाउँछ त्यसैले राइट प्यानलले एडन्स परिभाषित गर्छ र तपाईले एडनमा कसरी सुरु गर्ने जानकारी दिन्छ यसले तपाईले इन्स्टल गर्न सक्ने केही एडन समेत सूचीकृत गर्दछ अब हामी नयाँ addon grab and drag install छौ पहिले माथिको दाहिने कुनाको सर्च बारमा ग्राब एन्ड ड्र्याग टाइप गरौ र इन्टर थिचौ राइट प्यानलले हामीले सर्च गरेको सबैभन्दा बढी मिल्ने एडनहरू सूचीकृत गर्दछ याद गरौँ टाइटलमा ड्र्याग शब्द भएको सम्पूर्ण एडअनहरू देखाइएका छन् याद गरौँ सूचीको पहिलो नाम ग्राब एन्ड ड्र्याग सँग ठ्याक्क मिल्छ इन्स्टलमा क्लिक गरौँ प्राय सफ्टवेयरहरूमा जस्तै केही एडअनहरूमा पनि एन्ड युजर लाइसेन्स एग्रीमेन्ट हुन्छ end user licence agreement dialog बक्समा एक्सेप्ट एन्ड इन्स्टलमा क्लिक गरौँ एडअन डाउनलोडिङ प्रोग्रेस बार देखिन्छ अर्को तपाईले मोजिला फायरफक्स रिस्टार्ट गरेपछि एड अन इन्स्टल हुने मेसेज देखिन्छ रिस्टार्ट नाउमा क्लिक गरौँ फायरफक्स ब्राउजर बन्द हुन्छ र पुनः खुल्छ नयाँ ट्याबमा एडन्स म्यानेजर खुल्छ याद गरौँ एक्सटेन्सन ट्याबको दायाँ ग्राब एन्ड ड्राग एक्सटेन्सन देखिएको छ अघिल्ला कदमहरू पालन गरी अर्को एक्सटेन्सन स्क्रैपबुक इन्स्टल गरौँ स्क्रैपबुकले तपाईलाई वेब पेज सेभ र व्यवस्थित गर्न दिन्छ याद गरौँ इन्स्टलेसन प्रोग्रेस बार र बन्द गर्ने मेसेज र फायरफक्स भिन्नै देखाइएका छैनन् तिनीहरू स्क्रैपबुक बारमा देखाइएका छन् रिस्टार्ट नाउ क्लिक गरौँ फायरफक्समा स्क्रैप बुक इन्स्टल गरिएको छ यो ट्युटोरियल रोकौ र यो कार्य गरौँ फायरफक्स ब्राउजरमा एडन्स म्यानेजर खुल्छ गेट एडन्स विकल्पमा फिचर एडन्स सूचीबाट एउटा नयाँ एडन इन्स्टल गरौँ तपाईं एक्सटेन्सनहरु व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ मतलब थप्ने मेट्ने वा अपडेट गर्ने एक्सटेन्सन्स विकल्पको प्रयोगले add ons म्यानेजरमा फायरफक्स ब्राउजरमा add ons म्यानेजर ट्याबमा क्लिक गरौँ लेफ्ट प्यानलको एक्सटेन्सन्समा क्लिक गरौँ दायाँ प्यानलले अब तपाईको कम्प्युटरमा इन्स्टल भएका एक्सटेन्सनहरु देखाउँछ स्क्रैप बारे थप जान्न यसलाई छानौं र मोर क्लिक गरौँ विस्तृत जानकारी देखाइएको छ एक्सटेन्सनको सम्पूर्ण जानकारी लिन वेबसाइट लिंकमा क्लिक गरौँ अब लेफ्ट प्यानलको एक्सटेन्सन विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस् याद गरौँ प्रत्येक एक्सटेन्सनको लागि तपाई यसमा प्रेफरेन्सेस डिसेबल वा रिमूव सेट गर्न सक्नुहुन्छ ग्र्याब एन्ड ड्र्याग छानौं र प्रेफरेन्सेसमा क्लिक गरौं तपाई डायलग बक्स प्रयोग गरी आफ्नो प्राथमिकताहरू सेट गर्न सक्नुहुन्छ डायलग बक्सबाट निस्कन क्यान्सलमा क्लिक गरौं अब स्क्र्याप बुक छानौं र प्रेफरेन्सेसमा क्लिक गरौं ध्यान दिउँ scrapbook options dialog box grab and drag preferences dialog box भन्दा भिन्न छ तसर्थ प्रत्येक एक्सटेन्सनको भिन्न सेटिङ हुन्छ जुन परिवर्तन गर्न सकिन्छ यदि प्रेफरेन्सेस बटन एक्सटेन्सनमा देखिदैन भने यसले त्यहाँ यसको लागि कुनै प्राथमिकता नभएको संकेत गर्छ स्क्रैप बुक अप्सन्स डायलग बक्सबाट निस्कन क्लोज क्लिक गरौँ प्राय सफ्टवेयरमा जस्तै एड अन पनि नियमित रूपमा अपडेट गरिन्छ स्क्रैप बुक अपडेट गर्न यसलाई छानी राइट क्लिक गरौँ र फाइन्ड अपडेट्स क्लिक गरौँ अपडेट पाइएमा अपडेट बटन देखिन्छ एडन अपडेट गर्न यसमा क्लिक गरौँ त्यहाँ स्क्रप बुकको कुनै अपडेट नभएकोले अपडेट बटन देखिदैन। अन्त्यमा यदि तपाईँ एक्सटेन्सन प्रयोग गर्न चाहनुहुन्न भने डिसेबल बटनमा क्लिक गरौँ र आफ्नो कम्प्युटरबाट एक्सटेन्सन हटाउन रिमुभमा क्लिक गरौँ हामीले सबै एक्सटेन्सनहरूबारे सिक्यौँ। तपाईले अब फायरफक्समा थप कार्यक्षमताहरू थपेर टास्कहरू स्ट्रिमलाइन गर्न एक्सटेन्सन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तपाई गेट एडन्स विकल्प प्रयोग गरी एडन्सको संख्या जान्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईलाई सबैभन्दा उपयुक्त र उपयोगी एडन्स छान्न र इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ फायरफक्स एक्सटेन्सनको बारेमा थप जान्न कृपया फायरफक्स वेबसाइट हेरौं यसरी हामी ट्युटोरियलको अन्त्यमा आएका छौं यो ट्युटोरियलमा हामीले सिक्यौं एक्सटेन्सनहरू एक्सटेन्सन इन्स्टल गर्न र सिफारिस एक्सटेन्सनहरू यहाँ तपाईको लागि कार्य छ वेबमेल नोटिफायर नामक एक्सटेन्सन सर्च गरौं यसलाई आफ्नो कम्प्युटरमा इन्स्टल गरौं यो एक्सटेन्सनको विशेषताहरू खोजौं र तपाई कसरी यसलाई आफ्नो मेल अकाउन्टबाट नपढेका मेलहरू जाँच्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ हेरौं एक्सटेन्सन डिसेबल गरौँ अनि यसलाई फायरफक्सबाट हटाऊ तलको लिंकमा उपलब्ध भिडियो हेर्नुहोस् यसले स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको सार दिन्छ यदि तपाईसँग राम्रो ब्यान्डविड्थ छैन भने डाउनलोड गरी हेर्न सक्नुहुन्छ स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टिमले स्पोकन ट्युटोरियल प्रयोग गरी कार्यशाला सञ्चालन गर्छ अनलाइन टेस्ट पास गर्नेलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्छ विस्तृत जानकारीको लागि कृपया contact@spoken-tutorial.org मा लेख्नुहोस् spoken tutorial project talk to a teacher प्रोजेक्टको एक भाग हो यसलाई national mission on education through ICT MHRD Bharat सरकारको सहयोग रहेको छ यो मिशन सम्बन्धी थप जानकारी तलको लिंकमा उपलब्ध छ spoken tutorialorg nmeict-intro म मन्दिरा थापा बिदा हुँदैछु सहभागिताको लागि धन्यवाद नमस्कार